Bell cut. Ayo, ayo, ya, ya. ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, भाई साहब कौन सा जिंदा जहर उगल उगल लिया गाढ़ा गाढ़ा भाई साहब जल्दी जाओ कट पे लात धर के खड़ा हो कन बना रहा है भाई साहब क्या इच्छाधारी साहब का अरे भाई साहब जिंदा लोना मार दिया साले अंधे जिंदा लौंडा नहीं दिखा तेरे को हाँ, हाँ, अरे अपना नाम बता हाँ, नाम बता वाला सारे कब से बोल रहा हूँ नाम बता अपना नाम नाम है अबे तो साले कैसे इसको भाई साहब उन्नीस सौ सैतालीस में आया करती थी चिल्ला चोट नहीं होती थी और आज भी देख एक भी चिल्ला चोट नहीं होती गांडू रास्ते से कौन है तू रास्ते में से मुझे तुम्हारा माल चाहिए आओ मैं जमाल आई वे टू उमर अरे भाई साहब कोई सी भी लैंग्वेज बोल लो अरे भाई साहब कोई सी भी लैंग्वेज बोल लो उसके समझ में नहीं आती है बोलते हैं ना भैंस के आगे बीज बजाना बीन बजाना इसके आगे स्वर के आगे स्वर बजाना